Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलवासित शोभितलिङ्गम् शिवलिङ्गम् कामदहन करुणाकरलिङ्गम् करलिङ्गम् शिवाय शिव शिव नमः शिवाय मृत्युञ्जय गजरुमाम नमः शिवाय सुगन्धसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सर्वसुगन्धसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सुरसुरासुरवन्दितलिङ्गं तदत्रणम् सदाशिवलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्र नमामि सदाशिवलिङ्गं कनकमहापुनिवेशितलिङ्गम् वेष्टित शोभित फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं दर्शयुयज्ञविनाशकलिङ्गं प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं हर हर शङ्कर नमः शिवाय शिव शिव सिञ्चर नम शिवाय मृगसुञ्जयाय नमः शिवाय मृगचरुमा नमः शिवाय कुमचिंतन कृपितलिङ्गं पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गम् पापविनाशनलिङ्गं तत्र नमामि सदा शिवलिङ्गम् देवगणास्तिक सेवितलिङ्गं भावै भक्तिभिरेव च लिङ्गम् दिनकरकोटिप्रभाकर हर हर शंकर नम शिवाय शिव शिव शंकर नम शिवाय मृत्युंजयाय नम शिवाय मुगचरुमाम्बर नम शिवाय समुदारणलिङ्गम् अष्टदलो परिवेष्टितलिङ्गम् सर्वसमुद्धवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशकलिङ्गम् तदप्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदरि विनाशनलिङ्गं सत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवणपुष्पसदाचितलिङ्गं परमपदं परम शिवलिङ्गं करपरमामि सदा हर हर शङ्कर नमः शिवाय शिव शिव शङ्कर नमः शिवाय मृत्युञ्जयाय नमः शिवाय मृगचेरुमाम्बर नमः शिवाय हर हर शङ्कर नम शिवाय शिव शिव शङ्कर नम शिव शिवाय मृत्युंजयाय नम शिवाय मृगतिरुमाभर नम शिवाय लिङ्गास्तकमिदं यदे यत्पटे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते